Moja dzisiejsza podróż pociągiem będzie trwać 200 minut, ale wiem od razu, że tylko 40 z tych 200 minut zapewni mi 80% produktywności, produktywności tego, co miałem zrobić, napisać, przeczytać czy, czy nagrać. Zresztą podobnie było ostatnio na warsztatach u klienta. Pracowaliśmy nad projektem konferencji. Pisaliśmy 20 spraw, które potrzebujemy na konferencję. Na górze byli prelegenci, budżet, miejsce, uczestnicy, potem usługa techniczna, catering i tak dalej. I wiesz co? Okazało się, że te 20% na górze, te cztery elementy odpowiadały tak naprawdę za większość, za 80% sukcesu tej konferencji. Jest to tak zwana zasada Pareto, która mówi, że na przykład 80% problemów ma 20% przyczyn. 80% zysków daje nam 20% naszych klientów. 80% skarg też pochodzi tylko od 20% naszych klientów. 80% zysku tak naprawdę jest z 20% naszej aktywności biznesowej. 80% budżetu sprzedażowego, z 20% produktów, ale 80% sprzedaży daje nam 20% naszych sprzedawców. Zatem jak masz za dużo na głowie, to skup się na 20% tego, co jest najważniejsze, a to ci da 80% sukcesu.